Oi, como vocês estão? É, eu espero que bem. Se você está aqui para continuar descobrindo sobre o, a, o reino das letras que você, príncipe, princesa, governa, vem comigo. No último vídeo, que está aqui na letrinha aí, caso você não tenha assistido, eu falei, e se você quiser relembrar, aqui em cima, tá? Eu falei sobre o A e o O, que se juntaram no reino das vogais, na família das vogais, e virou OU. E eles construíram a família das consoantes, que é uma família que a família das vogais considerava rebelde, porque eles eram todos diferentes, não, não tinham uma característica Hum, igual à família das vogais, que todos nasciam iguais. Como ele é, vinha de uma mistura, eles eram diferentes. Então, dessa família nós temos o B, C, D, F, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, W X Y e Z. Essa é a família das consoantes. E você vê que a família das consoantes é muito grande. E a família da consoante ficou tão grande que eles começaram a dominar outras línguas. Então, dentro da família das consoantes, temos três letras uh, estrangeiras são K, W e Y, que são estrangeiras, elas são de origem um, de outras línguas, como inglês, espanhol. Né? Muito legal essas três letrinhas top. Bem, a família das consoantes viviam em paz com a sua família, mas ninguém conversava com as famílias das vogais. Mas os seres humanos, que somos nós, precisávamos que eles se juntassem para que a gente conseguisse falar mais palavras, escrever mais palavras para poder nos expressar melhor. E aí os seres humanos decretaram uma ordem, e a ordem do ser humano não pode ser negada. Os seres humanos decretaram a família das vogais e a família das consoantes terá que conviver em paz para os nossos trabalhos. E foi aí que surgiu o abecedário, que é o exército de 26 letras que a gente falou lá no primeiro vídeo da história do Reino das Letras. Tá vendo que legal? Então, mas aconteceu o que? Lá na hora de trabalhar para os humanos, algumas letrinhas começaram a se apaixonar por outras letrinhas. E aí a rixa entre a família, a briga, foi diminuindo com o tempo, muito tempo, mas eles foram diminuindo. E no outro vídeo eu conto mais sobre isso e o que originou dessa junção de letras. O que será que vem por aí? Hum? Não se esquece que aqui no primeiro link da descrição tem uma atividade exclusiva sobre a família das consoantes, incluindo suas três letras estrangeiras. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, mostra para o seu professor. E tchau!